皆さんこんにちは。今回より4文字熟語やことわざを説明していこうと思いますが、あくまでも、国語辞典に載っている内容を参考にしながら話しているので、詳しいわけではないです。では、本日は青息と息について説明しようと思います。青息と息とは、 非常に困っている時に出る息あるいはその様子を示す言葉です。では実際に使ってみましょう。あなたは大事な発表をステージですることになりましたが、内容を忘れてしまい、青息と息です。しかし、あなたは思い出しました。 新型コロナウイルスで商店街は青息と息なので対策を考えました。ということを発表するんだった。と。